ara aquesta setmana ja formalitzarem no? amb, amb una proposta sobre la taula de pressupostos, que és una, una proposta de, de sortida. És a dir, ara el que s'haurà d'anar a votació és la tramitació dels pressupostos i després hi haurà un període llarg de setmanes per millorar-los, per ampliar-los, per negociar-los, és a dir, que ara simplement es tracta de decidir la tramitació o no. Per exemple, crida l'atenció que en aquestes darreres ordenances fiscals Esquerra Republicana no va voler ni parlar, no? o sigui, simplement no va voler ni tramitar les ordenances fiscals, quan en canvi ens havíem posat d'acord amb les anteriors, i aquestes eren molt similars, pràcticament idèntiques a les anteriors. Per això dic que a vegades sembla més un no polític no? que no pas un, una qüestió concreta de continguts, i nosaltres crec que ens hem de centrar en els continguts no perquè ho digui jo, sinó perquè és el que demana la ciutadania.